Olha pra essa menina, olha pra essa menina. DJ Dark Mix, ela não tem hora pra sentar, não, irmão. DJ Dark Mix, ela não tem hora pra sentar, não, irmão. Não tem hora pra sentar senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, vai senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, vai senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, vai senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta. Já tá sentando, já tá sentando, já tá sentando, já tá sentando, já tá sentando, já tá sentando, acelerando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando. Vai senta, Senta de noite, senta de dia. Não tem hora pra sentar. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Vai senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Vai senta, senta, senta, senta, senta senta, senta, vai senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta. Já tá sentando, já tá sentando, já tá sentando, já tá sentando, já tá sentando, já tá sentando, acelerando. Tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando. Ela é o terror das meninas. Vai senta.